Kaixo, hemen gaude osakidetzan e, eh, soldatarrakalaren egunean. Soldatarrakala ez da bakarrik kopuru bat, ez da diru kontu utz bat. Horregatik gaude hemen osakidetza. Osakidetzan, plantillan, euneko irurogeita emezortzia emakume askoa gea. Eta euneko iru koma behatzi bakarri gaude hemen zentralezetan, zuzendaritzan, postu handietan, Eta hori salatzeko eta irudikatzeko ematen du lako, e, naiz eta idazita bidali, naiz eta eskaerak egin, naiz eta lan sindikal bat egin e, serioago, eta ez dute laulertzen zer den soldatarrakala hemen irudikatuko dugu. Osaki ez daukagu berdintasun planik. Lanean ari gea, suposatzen da, baino ez da benetako lana. Eta intenzioik ez daude, eta ez da, eta asko E, hitz e, egiten nahi gea zer egin dezakegu eta zen bagauza egingo dugu, baino gero ez dago dirurik eta ez dago intentsio di. Zaintzari balore eman nahi dugu. Zaintza merito bezala kontatzea, ez zigorra bezala eta gaur egun zigorra bezala kontatzen da. Bai osakidetzan eta bai gizarte honetan. Osakidetza ez gaitu zaintzen eta gu planto egiten dugu. Labeko emakumeak planto egiten dugu eta martxoan sortzira deialdia egiten dugu.